नोप नोप मजा नहीं आ रहा है हम करते हैं प्रबंध आप चिंता मत करो I don't know what this is but it's Khan heart अभी मजा आएगा ना भिड़ो <laughs> गाड़ी <laughs> Ooh, that's kind of small.